Pozdrav dragi zmajevi, evo nas u centru Korka, čekamo Moniku da nam se pridruži. Malo kasnije idemo u shopping za Christmas party, pa ovdje <laughs> Našli smo, ja sam našla haljenicu, Monika si našla, kako se to zove? Uh, sako. Sako. Blazer. Blazer, eto. Barem nešto. Idemo dalje. Idemo na kavu. <laughs> Idemo kava. Melody, and you got us dreaming on. sing us a song tonight Cause we're all in the mood for a melody And you got us feeling alright Eu se vou te zubaran Elga, Mônica, Monika jer je ide shopping. Ide shopping, evo vidiš kako. Shopping ubija. Shopping uličari, idite. Ovo je kao e, savršena ulica za shopping holičare. Top shop. Office. River Island. New look. I tako bliže i tako dalje. Vidimo se! Odlično. <laughs> Ćao. Shopping je uspješno obavljen i kiša je počela, tako da je vrijeme da odemo doma. Girls are getting ready for a Christmas party. Then we're gonna so fast And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing We can sleep under the stars, we can sleep under the stars Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car We can sleep under the stars, we can sleep under the stars Under the stars